Você sudah para masalah lebih baik jangan mulai sayang punya menjadi pengganti. itu satunya jangan ganggu Ku kejar yang lain sudah Tak usah jadi pengganggu stay